So for all well-respected people, okay? From our... king. Boss. King. Ibrahim. Wow. Like a king. Qué pinche frío te va a dar con esa, güey. Oh. casa! Voy a sentir frío, mi chepo, eh. Ahora está sin mujer, oh. ah, eh. Ya se Naurus Koptubosi, Kazajistán. Gracias a todos por su apoyo, les mando un abrazo y contentos de tenerlos aquí en casa.